Al salotto del Mix 2012 è venuto a trovarci Fabio Nicolai, che è direttore di Estracom. A lui chiediamo sostanzialmente ehm, cosa ne pensi della recente proposta di paid peering di Telecom Italia, ovvero di rendere piramidale l'interconnessione tra operatori internet italiani. Buonasera a tutti, ehm, io sono dell'idea che questa soluzione mi sembra un regresso rispetto all'evoluzione che è sul mondo internet, cioè il mondo internet è qualcosa che deve essere libero e anche il peering deve essere un qualcosa che deve comunque rimanere un, una costante, quindi non avere un canone o dei prezzi di accesso. Deve essere uno scambio fra gli operatori che mettono a disposizione la propria infrastruttura per fare lo scambio di contenuti. Vedo un, lo vedo un freno a quello che può essere un'evoluzione, un un'apertura del mondo internet.